bersumpah untuk melindunginya. Kesakitan Pintuku tidak mungkin meleset. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Biarkan aku membersihkan jalan untuk Tuan. Tuan, apa perintahmu? Oh, biarkan aku membersihkan jalan untuk Tuan. Tuan.

menentukan menang. cawan untuk mengisinya kembali. dilahirkan Welcome to mobile She's Smash them. All troops deployed. pernah dihancurkan. datang ke sini. Tinggalkan harapan. Sepertinya kau tersesat. Bantai, bantai, bantai, bantai, bantai. Oke, cakep banget. Semua yang datang berdiri, tinggal Bantai, bantai, bantai, bantai, bantai. Oke, cakep banget. Kalian tidak pantas berada di sini. Oh, Yeah. Bantai, bantai, bantai, bantai, bantai. Oke, cakep banget.